Zimraï au diable. Criez ciel pour nous moins. Ciel pour nous moins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Donc nous allons tourner que ça. Numéro 228, section française. Chant d'espérance à la gloire des cieux. publiés bien haut. La grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Numéro 228 français. Publiez bien la bande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide esperança. Sous apel ki w ap fè, sou apel ki w ap fè, sou apel ki w ap fè, ala do a depèrsi. A moutè plasè, lè ki devite, foun kontina pa la mè. Le salé, le salé poutou. elevado. the one another. l'acier. Thank you. l'espérance, branche pour nous capable balancer cantique sur la vie, non. Cette fois-ci, c'est dans numéro 220 français. Il est sûr de la victoire, soldat du Seigneur. Marche, chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec toi. Mettons sur ça, mettons sur ça, mettons sur ça. Soldat du sèlien Marche chante gwa Ti sè la vekè De grand kapitel Sortez la vertu autorité. Amen, amen. Oui, la victoire. da